cicchicino yakisoba Yeah! Ok, mettiamo subito la carne Eccola qua La nostra Kumiko mette la carne in padella Il pollo La mettiamo bene bene bene a rosolare Per fare la nostra yakisoba ha detto che ce la mette tutta la nostra Kumiko speriamo ha detto che però è facilissimo fare la soba quindi in teoria dovreste essere capaci di farla anche voi adesso mettiamo anche il piman ecco qui così mettiamo tutto a rosolare mettiamo anche qua un po' di kiabetsu e il nira e i moyashi che sarebbero i germogli di soia allora prima si mette questo a riscaldare per bene e poi si aggiunge la yakisoba quando vediamo che è un po' bruciacchiatino mmm che fame che voglia di yakisoba ragazzi a voi piace la yakisoba scrivetemelo subito nei commenti wow la yakisoba di Kumiko Sembra uno spettacolo, guardate quanto è brava Kumiko a fare la yakisoba Proprio brava, bravissima Ragazzi ma questi video di cucina vi piacciono o ci divertono solo a noi? Perché noi ci divertiamo un sacco a farli Scrivetemi nei commenti se vi piacciono perché così continuerò a farle sempre di più Però avete visto, cucinare giapponese non è così difficile eh? La yakisoba è stata molto più facile di quello che pensavo In realtà è la prima volta che la cucino però Impiattiamo Eccola qui la nostra yakisoba